वो भाई ये ढाई में जा रहा है उसको हटाओ ओए टांग खड़े कर दिया उसने 5 मिनट लंडू 5 सेकंड लेफ्ट क्या प्रॉब्लम बाबू अंजलि good, good, good. Rimanak. Yeah, Jalil. क्यों ना चल चल चल चलिए, दो लड़कियां चढ़ जाओ बस नीचे बैठ जाओ எடி எடு நீ எடு அப்புறம் எடு எடு எடு பஸ் பஸ் டேய் மாஸ்க் கழட்டா இப்போ கூட மூஞ்சி காட்டாம இருப்ப யாருன்னு தெரியும் अपनी मार्क्स उतार दो सभी அப்படி மேலையும் காட்டு bro. चढ़े સાઈડ સાઈડ સાઈડ સાઈડ